Юлія Ярослава. Хочемо подякувати компанії GCT, е, особливо Дмитрі що він проводить з нами різні різні рольові ігри, допомагав об'єднати команду, признати наш об'єкт з кращого боку. Це було дуже пізнавально і ви взагалі дуже молодець. Я також хочу подякувати Дімі за мотивацію, за стиму, за правильну роботу. Для себе я дуже багато чого почерпнула. Спасибо, девчонки.